Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema Wakenya sasa watakuwa wanachangia asilimia tatu ya mapato yao kwenye mfuko wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ili kuwasaidia watu wengi zaidi kununua na kumiliki nyumba hizo. Ruto amesema wakati serikali inapoanzisha mpango huo wa ujenzi, lazima kuwe na mpango madhubuti unaolenga kushughulikia ufadhili wa watu wenye kipato cha chini. Pia amesema kila mfanyakazi anayechangia asilimia tatu, sheria itamlazimisha mwajiri wao pia kuchangia asilimia tatu kwenye mfuko huo. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.